Друзья, всем привет! Предлагаю вашему вниманию очередной свежий обзор состояния участков дороги прямого маршрута от Пензы до Богучара, который проходит через такие населенные пункты, как Калышлей, Сердобск, Ртищево, Аркадак, Балашов, Байчурова, Новохоперск и Калач. Видео получилось длинным, хоть и применено восьмикратное ускорение. Поэтому для удобства ориентации в видеоролике Участки и населенные пункты указаны. Что касается самой дороги, то стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом она немного улучшилась. Но все же еще остались участки с разбитым асфальтом и без такового вообще. Все они сконцентрированы в основном между населенными пунктами от Ртищева до Балашова. Плохие участки между Новохоперском и Калачом немного подлатали ямочным ремонтом. Стало меньше шансов угодить в какую-нибудь дыру в асфальте. Хотя эффект стирной доски все же остается. Приятного всем просмотра и планирования ваших путешествий. We'll be right <laughs> back. Thank you. Thank you.